零零后回村之小丑竟是我自己！你们今年有回深圳吗？我本来今年打算正月十五之后上去的，没想到福田的疫情越来越严重，然后我就接到了裁员通知，于是我就留在老家重新找工作。 从二月十六号找到二十八号都没有遇到适合的。从揭阳市区到揭东城区都没找到。我知道小城市不能跟大城市比。我本来以为降低点要求单休就行，但是结果不是工资不发银行卡，就是没有五险一金。跟老爹老妈说，他们又说我要求太高。 哦，My God！那天晚上，我想了很久，也纠结了很久。然后我哥跟我说：“你听爷去玉都大厦楼上面透气就好了。”然后我才恍然大悟，我出去的这几年里，这个生我养我的乡村小镇有个称号叫做亚洲玉都、中国玉都。我也反应过来，为什么我哥一直笑我傻？原来这么多年，小丑竟是我自己。 百度之后才知道，原来2011年时全镇 GDP 就达到六十一点二亿元，是揭阳市的 CBD 之一。 <laughs> 以前上学，老师总是跟我们说不要生在福中不知福，原来是这个意思。不跟你们聊了，我去接着找工作了。等我找到工作后再跟你们聊，拜拜。不该当初 多情。